lakini nadhani tumezubaa kwenye punitive measures, hatuchukui hatua, hatuchukui hatua kwenye adhabu. Ingekuwa tunachukua hatua, yasingeendelea. Kwa hiyo majalada TAKUKURU, CAG, we huna majalada lakini unampelekea DPP, naomba spidi iwe kali. Zikionekana hatua zinazochukuliwa za adhabu, labda mwendo huu uta, utapungua. E, wasitegemee rais, nitatoka huku na mjeledi nende nikachape watu huko ndio adhabu zenyewe. Hapana, adhabu za kisheria zimewekwa. Fuateni sheria, chukueni hatua ili fedha hizi zisipotee. Kwa mfano, manunuzi ya Kishkwambi 10 billion extra, na hii si hapa tu, yaani mtindo, miradi yote miradi yote engineering estimates zinakwenda kule juu unnecessarily unnecessarily. Kuna mradi hapa tumetengeneza tume, tume ndege ambayo tunakaribia kuipokea ndege ya cargo. Last installment ilikuwa tulipe 37 million eh? 37 million dollars. Invoice imekuja 86 million dollars. Unauliza mkataba ulisemaje? Hii imetokana na wapi? Oh, vifaa vimepanda bei vipi? Mkataba wetu ulisemaje? and yet aliyepokea na kuletea serikalini hii ilipo ndio invoice tumepokea. Stupid! Wewe ulipopokea umechukua hatua gani? Umeuliza nini? Umefanya nini? Hakuna mambo kama ukilitizama kwa undani, hii hii ile ongezeko limeanzia huku ndani. Kuna watu wameongea huko, sasa hatuwezi kwenda hivyo. Hatuwezi kwenda hivyo, na nadhani hawa wanaopokea hizo invoice wakazileta kwa raha zao kabisa serikalini, watupishe. Hawafai kuwa kwenye hizo position, hawafai kuwa kwenye hizo position. Kama wanafaa, angelifanyia kazi huko, akalihoji, akasema nililipokea hivi, nimelihoji, nimeambiwa hivi, lakini mimi bado naona tufanye hivi. Huyo unamwelewa lakini apokee kwa raha zake tu. Aenda serikalini, kuna hiyo invoice imekuja, vifaa vimeongezeka baada ya COVID. Pumbavu, haiwezekani. Sasa haya yapo mengi, yapo mengi. Mawaziri, tusaidieni huko, tusaidieni, wasiwadanganye, tusaidieni na makatibu wakuu. Over invoicing ziko nyingi sana, kwa hiyo tuna